a nuestro canal. Y no olvides de ayudarte de papi o mami. mi color favorito! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami. olviden suscribirse a nuestro canal. Amiguitos, y no olviden suscribirse a nuestro What? Música